тасма магнит кыймылдаганда чынжырда индукциялык ток пайда болот катушканын ордуна жөнөкөйлүк үчүн биз өзүбүздү бир бурулуш менен чектейбиз чынжырдын ичиндеги магнит индукциясы күчөйт өткөрүүчү чынжыр аркылуу магнит агымынын ар кандай өзгөрүшү менен анда индукциялык ток пайда болот эгерде алкак туруктуу магнит талаасында айланса анда ага кирген магнит агымы өзгөрөт жана кадрда индукциялык ток пайда болот ток нолдон максималдуу мааниге чейин өзгөрөт андан кийин нөлгө чейин төмөндөйт токтун толкунун азайтуу үчүн эи же андан көп циклди колдонуңуз